බෝම් වෙල්කම් වනකම් සලාම් අලෙකුම් දැක්ක ගම මුණ මගේ දුවන්න එපා අනිතුම් වෙඩි උන්ඩේ මරණ බයට දැක්ක තුවක්කුව අවුස ගන්න එපා සද්ද නැතු පලයන් අනිතුම් එක වගේද දෙක වගේද බං අතර ගුණ වෙමින් ඉන්නේ මම තතරින් අතර ඩොබඩ කය හැදුවට කරගන්න බැන් අතරේ ආපු හැම ප්‍රශ්නෙටම දෙන්න යන්නේ උත්තර යම්මට වැඩ කරමන් කඩව වෙන්න පණය පුත්‍ර පොරකුණ තමට තතර තියාගනින් බය ඒ යම්මට වැඩ කරමන් කඩවත් වෙන්න පණය පුත්‍ර පොරකුණ තමට තතර තියාගනින් බය බය පළවෙනි කට උඹට අල්ලකවපු මටම ඇරියාද